way way راه روش طریق way I will show you the way I will show you the way I will show یعنی من نشان خواهم داد ساختار آینده ساده show یعنی نمایش دادن یا نشان دادن I will show یعنی من نشان خواهم داد you به شما the way اون راه رو که از من پرسیدی اون روش رو که از من پرسیدی I will show you the way من راه را به شما نشان خواهم داد I will show you the way I'll show you the way Could you tell me the way? Could you tell me the way? Could you یعنی آیا شما می توانید tell گفتن Could you tell آیا شما می توانید بگید me به من the way اون راه رو که از شما میپرسم یا بلد نیستم Could you tell me the way آیا می توانید راه را به من بگویید Could you tell me the way Could you tell me the way?